Так, все. Сумали. Все, бара берсең болот. Кийингиси. Так, Саматова. ағай Экзаменге даярсың ба? даярмын Анан баштай берсең болот. ананға түсірдім ұят емес па ағай аның не бар екен енді аның не ұят бар енді баштабайсың мен ол ол ол самат башта уақыттар ағай елдің өзін ше демек экзаменге даяр емес. экен жок агай даярмын эмнеге даяр эмес бул эмне агай айтпадымбы уят деп уят агай уят болуп чыктырчу негизи бар экзаменге дайындалып кел анан келесің кийинкиси кел биле